не си јаке зборам Јубове ке одам на дворам А никад не прекинав ја да горам Еј, хејтери, магла, од сега ке ве дробам, глеј Да ве научам вака Пет години хаслам без мака А вие што зборите не ме знаете Ајде ние денес да се запознаеме снимам, медитирам, програмирам и во се во сум број еден, ја ви гарантирам Ей. 970 просек на факс од стипендија сега фул каса Па некој глума познати Никој не ги знае, а главите им се у облаци <laughs> Чичо чипи да ве научи Од старт сум на врвот и се уште не сум се накурчил Ја знам за кај... за тоа ви треба многу време Дур спорите од страна, ја им вери, јас си градам Ја знам, сакате ко мене, но за тоа ви треба многу време Дури спорите од страна, ја импери, јас си градам Adam чики чики, па дали мислевте дека тоа е тоа? Не, не, не, не, дечки, чекај, само што почнав да гризам. Ајде, вака идеме втора строфа, дали сте сите спремни? Ајде. Газ, газ, газ. Ја. Империја си градам ја сега без мака Заедно со публика што мене најмногу ме сака И ова никад не ми беше работа Револуција направив само преку забава А што направи ти, колку успеа со хит и љубомора? Ич! <laughs> А ја верој доволно иам Дурмалата те сака брат кај мене е удијам Точно! Не е лесно да си ја Али многу работам па пари правам Дур главите во клубови галама Што? 200.000 ги славам Па кој сте вие мене да ми судите? Можам да ве учам, кажи дали луди сте Јас сум мозови ембриони Илјада поминав па идат милиони Ја знам знам сакате го мене Но за тоа ви треба многу време Дур спорите од страна Империја си градам Ја знам сакате го мене Но за тоа ви треба многу време Дур спорите од страна Империја си